Fakta-fakta gunung api raksasa di bawah laut Sumatera. Witrina Suha, Okezon Kamis 3 Januari 2019 pukul 22.18 WIB. Gunung api raksasa di bawah laut Sumatera, tepatnya Laut Lepas Pantai Bengkulu, ditemukan oleh tim gabungan pakar geologi Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. Keberadaan gunung api raksasa tersebut sempat membuat heboh kembali setelah gunung anak Krakatau mengalami erupsi. Penemuan gunung api bawah laut ini diketahui dari hasil penelitian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, CGG Veritas dan IPG, Institut de Faisique du Globe, yang berada di Paris keberadaan gunung raksasa tersebut dibenarkan oleh Dani Hilman Jaja, seorang pakar geologi dari Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Berikut fakta seputar gunung api raksasa yang berhasil dirangkum oleh Okezon, Kamis, 3 Januari 2019. Satu ada sejak ratusan tahun lalu namun sudah tidak aktif. Pakar geologi LIPI, Dani Hilman Natadibja, membenarkan keberadaan gunung api raksasa yang berada di bawah Laut Sumatera, tepatnya berada di Laut Lepas Pantai Bengkulu. Berdasarkan penelitian, keberadaan gunung tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat ini status gunung api tersebut sudah tidak aktif kembali. Pada masanya, gunung api yang berada di bawah perairan Sumatera ini memang pernah aktif. Namun, saat ini gunung tersebut sudah tidak aktif dan tidak berbahaya. Dulunya jelas ada, pernah aktif, tapi sekarang sudah enggak aktif, itu ada di tengah laut, gunung api, di bawah laut. Intinya enggak berbahaya, sudah enggak aktif, sudah mati, dan jadi mumi, ujar Dani. Dua disebut gunung api raksasa gunung api yang ditemukan oleh tim gabungan pakar geologi Indonesia, AS, dan Prancis ini merupakan gunung yang sangat tinggi dan besar dengan diameter mencapai 50 km dan tinggi 4.600 meter atau sekira 2,6 km. Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, Yusuf Surajman, mengatakan, tidak ada gunung setinggi gunung api di bawah laut Sumatera tersebut, kecuali Gunung Jayawijaya yang berada di Papua. Gunung api bawah laut ini berada pada kilometer 330 arah barat kota Bengkulu, di Palung Sunda Barat Daya Sumatera, di kedalaman 5,9 km dengan puncak berada di kedalaman 1280 meter dari permukaan laut. Tiga masih memiliki kaldera. Diketahui gunung raksasa tersebut memiliki kaldera yang menandainya sebagai gunung api. Melansir dari Wikipedia, kaldera sendiri merupakan fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Mengetahui gunung raksasa tersebut masih memiliki kaldera, para pakar mengaku belum mengetahui tingkat keaktifan gunung api bawah laut ini. Keberadaan gunung api raksasa tersebut, sempat membuat heboh kembali setelah Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi. Sekadar informasi, keberadaan gunung api raksasa ini ternyata sudah diketahui dan ramai diperbincangkan sejak 2013 silam. Asisten 2 Pemprov Bengkulu tahun 2013 kemarin, Insinyur M. Nasya, PMT, mengatakan bahwa Gunung api tersebut berada di antara Pulau Enggano dan Pulau Mega, serta merupakan salah satu gunung bawah laut tertinggi di dunia. Tempat diteliti lebih lanjut oleh geologi SDM. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Leslie Graham mengaku perlu meneliti lebih lanjut mengenai temuan gunung api raksasa di bawah laut Sumatera tersebut. Rudi Suhandar, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, mengatakan perlunya penelitian lebih rinci terkait gunung api raksasa tersebut. Menurutnya secara geografis di wilayah Ring of Fire memungkinkan ada, tetapi jika disebut raksasa pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Itu kan informasi yang telah lama, sejauh ini Badan Geologi belum melakukan identifikasi secara rinci. Sejauh sejarah gunung api Indonesia sih tidak ada, bahaya, ujarnya.